台風来てないから、うん、海もこんな感じだし、はい、日本の方行くと思うから、はい、皆さん気をつけてくださいねはいはい